皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日はですね、えー、対談 <laughs> 対談じゃないけどざっくり千葉ちゃんと千葉エリナちゃんとお話ししていこうと思いますがはいじゃあ初めての方もいらっしゃると思いますいらっしゃると思いますのでまず自己紹介からお願いしてよしいですか、はい、えっ、ー、と北海道生まれあ千葉エリナです <laughs> あのもうこれ 島エリナです。えっ、ー、と北海道出身での生まれつき脳性麻痺という障害で電動車椅子に乗っています、はい、そしてヘルパーさんの生活なくては日常を過ごせないような体なので、はい、助けてもらいながら生活しています、はい、って感じ、うん、じゃあ もうちょっといい <laughs> じゃあえっと今日は、えー、まあいろいろね本当話したいことあるけど一番まあ女子同士なので恋愛トークをしていきたいと思いますなんと今年というか去年か、はい、2021年私を差し置いて結婚した <laughs> 結婚したんですおめでとうございます からすいませんそれってなあ結構今あげてなかったですそういえばいやいやいやいや全然全然ということで今までの恋愛のお話と、まあ、旦那さんとの馴れ初めと、まあ、あとは、まあ、今後のねベイビーちゃんの話とか含めて多分ね2つになると思うんで私的に2本2本分お話ししていこうと思うんですけどはい じゃあまず過去の恋愛話からいきますかじゃあ今まで付き合った人何人あ待って今年齢聞こうかね27 <laughs> 歳ですはいアラです <laughs> で付き合った人数は、うん、多分7人ぐらい じゃあ初めて付き合ったのは高校1年生の時です高校1年生は16でしょじゃあ10年間で7人と付き合ってるじゃんそれ自 <laughs> 分のさ <laughs> やばい1年に1回、ね、今思えばすごいね1 <laughs> 年に1回目ですじゃあいつから東京にいるのえっとね23からいます23から東京に来て、うんで今の旦那さんと出会ってそっからもう一時 えそれは告白される方する方告白どっちもへえフィフフィフぐらい <laughs> えもうじゃあずっとなんか同級生とか学校内での恋愛いやーなんか学生の時は、そうだったうんうんうん、けどあ学校普通の福祉的なそういう養護学校的な学校じゃなくて、うんうんうん、地域の学校で、うん 最初付き合ったのが野球部で丸坊主 <laughs> のピッチャー好きだね丸坊主、ピッチャーで、うん、なんでこんな人と付き合ったんだろうっていう人と付き合ってたえそれ悪い方のってことうん <laughs> 悪い方のそ <laughs> ういうの見てたら <laughs> 結婚したよって結婚したよ、うん、4か月で別れてでその後は、うん、そのいわゆるモモバゲーってあったじゃんモバゲーで知り合った東京の男の人とえ 北海道にいるのに北海道にいるのにじゃあ一回も会ったことないで付き合ったのうん付き合ってでその人が北海道に1か月に1回来てくれたの、うん、ええー、そうえ社会人社会人と高校生社会人じゃない専門学生かへえー、すごいねそうそうそうそうそうでお付き合いして、うん 浮気されて別れてでその次が大学生になるんですけど北海道の時の北海道の時の大学、うん、大学1年生の時に、うんまあ、約4年間ほどお付き合いしていた方がいまして、うん、この人がね一番残る元彼かなえー、なんで別れちゃったの それだけ好きな人ができるって女として見られてないのが嫌だああでもそれはわかる、うん、でもなんかそのだんだんなんか女として見られなくなるのねあ付き合ってるとね付き合ってると、うん、しかもなんか車椅子だし自分が、うん、だから大学4年生の4年間付き合った彼氏も、うん 反同性みたいな形でしてて、身体的にねあなるほどね持ち上げてもらったりとか、はいはいはい、そういうのってたんだけど、うん、なんかだんだんね疲れたもう嫌だ頼むごとに言われてしまって、うん、それがねちょっと精神的に苦痛になって、うん、いやそのそれはね私もなんか、うん なんかちょっと不安不安というか私はまだね自分のことを一人で返し直す、うん、落ち落ちない大丈夫落ちない <laughs> そう親まだ一人で自分のことまあできるからうんそんなそんななんだろうけど本当にだから高いもの取ってもらうとかさ高いところの掃除してもらうとかね、うん、料理は自分でできるし、普通に2人で生活してるだけだったらそんなにないと思うんだよ、まあ、あとは ないその車椅子をどう思われるかがよくわかんないんで、ね、まだ彼氏できてないしもう4年目になりますがこのうちできるできる紹介するしてほしいでもなんか好きになれる自信がないんだよななんかなんか結婚しなさそうパートナー性がいいの結局結婚しても、今のおいの生活環境は変えたくないから、うん、いろんなところに行きたいしいろんな、 ところに行くだろうしさ、だから家を空ける時間なんか多分いっぱいあるわけじゃん、うん、それも別にいいですみたいな別にもう「いちゃんいちゃんにゃんん」みたいなのは別にしたいとも思わない、うん、だからもう好きになった時からもうなんかもう家族みたいな人がいい家族の距離感で入れる人そしたら落ち着きのある人なのあそうそうそうそうだから何でも話せる人がいいじゃあ年上だね 次はじゃ旦那さんと馴れ初めに行きますかはい旦那さんと馴れ初め馴れ初めはアプリですマッチングアプリマッチングアプリとねまた違うアプリでね、うん、暇チャットっていうアプリで暇な時に会話しようみたいなアプリで毎 してから寂しすぎて、暇すぎて、暇チャットを始めてそこで知り合った人だから付き合うもう予想してなかったし、結婚も予想してなかった人だったからでもだから会おうってなるわけだよね会おうってなる忘れたよ落ちそうそろそろ落ちそう一回一回ブレイクタイムで そう会おうってなるじゃんうんなりますねなった時にちょうど、東京近辺出身なんだけどその人は、うん、出身なんだけどたまたま出稼ぎ出稼ぎというか、うん、沖縄で仕事をしていて、で会えなかったのね、うん、だから毎日電話と LINE をずっとしてたの。 だからもうそのそれで好きになる多分その1か月なんだけど電話と LINE してたのが、うん、その1か月がなかったらもう付き合わなかったと思う、うん、こうよく言われるのがマッチングアプリとかそのアプリで、うん恋愛するときに「車椅子です」って初めに言うのか「うん、えちょっと良くなってから車椅子です」って言うのかみたいなのあるじゃん。あるね。うん 人によって使い分けをしてたかもしれないと思っていて、うん、その人は何でもかもみたいな感じだったから、うん、これ車椅子って言っても引かないなって思って、うん、オープンで最初からオープンで行ったかなその時にペアーズも一緒にやってたけど、ペアーズは車椅子が見えないような写真にして。 やってたかもしれないへえ出会えそうだけどねいやなんかうん、まあ、その YouTube でさ「あの待ってます」みたいなのやるけど、うん、でコメントとかに来るけどさなんか本気なの本気だったら私はちゃんと顔写真を送って、うん、 <laughs> 顔写真を送ってきてもらって「どこどこの誰々です」みたいな、もっとさ誠意をちゃんと見せてほしいの、はいはいはいはい、私が言うのもあれだけど、はいはい、ただ お付き合いしたいですって一文だけ DM 来る、来てじゃあどんな人かなってさ例えばインスタだったらさ、見に行くじゃん、何も投稿してなかったりするからさ、それは無理ですよっていうまこちゃんと付き合いたい方は写真を DM で送ってあげてください <laughs> <laughs> そうでも見た目って大事だからねそうだってマッチングアプリも結局ほら顔から入るじゃん、うんね、も仕方ないけど顔から入るんだからさ、うんうん、でもそのマッチングアプリで多分重要視されるのが筋肉質かどうかそうだから私をお姫様抱っこできる人じゃないと、うん、最近は嫌だなとか思うやっぱりどこにも行けないしそうだねうんそう抱っこしてもらった方が早い時は絶対あるから だから一回初めてその車椅子になって埼玉の病院にまだ入院してる時に、自衛隊の人とね関わりがあったんですでディズニーランドに行って「初、はじめまして」って会うのがディズニーランドだったの同じ自衛隊の子が私と同じ病棟にいててお見舞いに来て、うん、で私を見かけてくれたらしくてでディズニーランドに行ったんだけどやっぱ乗り物乗る時とかさ、うん、こう えてもらう瞬間とかあったりすると楽だなって思ったその人とはいや全然ですちょっと自衛隊はなんか俺ガテン系ダメなのよあそうなんだなんかそういうなんていうんだろの中二病っぽいっていうかさなんか私そういうのダメな人なのオラオラしてるのあなるほどねそうあすいませんすいません足が あなプロレス技をかけるところでたまこちゃんにも気づかないからねえそうなんですよだからね、はい、まあそういう感じでさまこちゃんにアタックしたい人は、うん、写真付き DM でオラオラしてない方まあ職業と年収を教えていただけたら一番 <laughs> 一番ありがたいかなと思いますね職業と年収だけ、ね、大事、んはね、大事なん <laughs> で ベイビーちゃんの話をしていこうと思うんですけどその前に感覚はあるんだよねこう触られた感覚はねそうそうそう感覚はあるでも自り自分で自分で動かすことはできないんだよね、えっと、動かすことはできるのできればできるけど、でもその時に脊髄損傷でいう形成みたいなのが起きるから、うんうんうんうん、はい うまく言うことが聞かない言うことが聞かないなるほどじゃあその行為はできる